heading to the rail station, are we? Yes, please. So would you drive this car, like, if you have to go somewhere personally, would you take some other alternative vehicles out? I love driving this car, and if I can take it as many places as possible, I'm very happy to do so. Do you dress up too when you're <laughs> driving this one? well, I've got my chauffeur's uniform on, okay. um, obviously, and if I'm taking somebody special, if I'm going taking someone to their wedding, then I like to look the part and uh, make sure they have a great experience in car. And that's what it's all about really. I've got all the, the wedding bands, I've got fresh flowers in the back. It's uh, a day when the car gets treated very nicely, it gets uh, all cleaned up and everything's nice and clean and tidy. So the car has a day out, I have a day out, the bride has a day out. I mean, it's a triple whammy, you know, it's just a great, it's a great feeling. this sort of luxury difficult to find now. And uh, for me personally, the more modern car sort of smells of, I don't mean to be derogatory, but smells of new money. Um, this is old money. This is old money. It's hard earned old money. This is a little bit of me in this car. <laughs> 我们现在坐上了小火车。我现在终于赶上了，刚才差点没挤上火车。啊，真激动！我们从那个 w e l l Northville Station 到 Under Station，大概是二十分钟的火车车程。然后呢？ 那 James 的 o s 斯莱 y 如果在高速上面走的话，大概也需要十十七分钟左右。啊，是同样的车程吧？是同样的车程。所以都是那个年代的车，对吧？对，都是那个年代的交通工具。所以我们看看是火车先到还是 James 的 o s 斯莱 y 先到。所以车怎么样？坐在劳斯莱斯里面。 真的给我带来了一种坐在头等舱的感觉，那种就是贵族的感觉。因为它车里的每一个设计，嗯，每一个细节，还有每一个功能，都做得非常非常精致，甚至你都想不到的那些功能，比如说后排有化妆镜，然后有化妆灯，前后排都有烟灰缸，然后司机有自己单独的烟灰缸。虽然这辆车没有 cup holders，但我觉得这个车可以配香槟。 它应该有香槟猴子，没错，以后还没有香槟猴子，没有，没有，真的没有，还真是挺奇怪。而且我觉得还值得一提的呢，就这个劳莱斯，刚才呃，这样子介绍，是最有收藏价值，的，同时呢，也确实是，就它的产量是相对来说比较大的一个莱斯。 正因为他的这个很长时间生存时间，所以他被很多名人都驾驶过，包括从成龙，然后到啊黄史啊，就是之前白纳还对然后所以从黄史到成龙，到过去八十年代的那些大佬们，你知道吧？上海的那些大佬或者香港的那些大佬，啊，很清楚，就穿成这样的大佬呢，就会坐这样的劳斯莱斯，开在路上，就那个尺寸，给足了面子，没得说。 A 人一见着你就就得一张裤子，知道吗？所以我觉得这辆车有面子吗？有，倍儿有面子。好，现在我们好像已经接近那个我们的目的地呃 n o r t h v i l l e 是它多少？应该是 Northville Station。然后呢，你还有什么要补充的吗？在我们结束这段旅程之前？ 我真的觉得这辆车就是设计来享受的，就是也算是身份的象征吧。当你有这个呃资金，然后你有这个经济能力，然后你有一定的地位的时候，你去体验这辆劳斯莱斯，然后它是给你带来从头到脚的一条龙头等舱的那个等级的服务。没错，我同意。尤其是在詹姆斯这样的职业老司机的加持下，你的体验一定是终身难忘的。我现在快要到站了，啊，到站了。哎，有怎么？ Thank you. Thank you. you, James, so much for today's. Um, I've really enjoyed everything. Thanks for your passion. Thanks for sharing the car with us today on Classic Art New York. It's been a great pleasure having you guys as my guest. I think it leaves me only one thing to do. How would you like to drive your cell phone? I'd love that. She's all yours. Thank you now. Let me take you home.